Kopfhörer? Also ich habe ihn ausprobiert. Funktioniert nicht oder was? Also hier höre ich überhaupt nichts drauf. Äh, echt jetzt? Extra zu Hause ausprobiert. Das soll jetzt wieder auf die Sekunden weiter. Mhm. Ne? Okay. Wenn du nochmal drauf drückst auf denselben, nee, äh, stopp. Cool. Ich Vielleicht mal kurz äh, 4K hoch.